Voy a encender mi nuevo MP4. Bueno, es viejo en realidad. Ya está. Está al revés porque ya te <laughs> dijo que eres muy viejo. En fin. Ya vas a ver lo que pasa si hago así. Bueno, esto es un dibujo, ¿no? Pues, ahora ya veréis lo que pasa con la pantalla. Lo tiro hacia arriba y... <laughs> la pantalla se queda ahí. <laughs> en fin, voy a apagarlo. Que no va bien, ya he dicho que estaba muy roto. El truque es... No me funciona grabando, Perfect Optic. Ya, pero no voy a funcionar con un No, acá no me voy a probar Rubies. coming, coming, coming. Hamburgues Has trabajado, ¿no?